аман бардақты көрермен еліміздегі бас басылым егемен қазақстанның 18 ақпандағы санында жарық көрген мазмұнды материалдарға шолу жасаймыз президент тапсырмасынан кейін сен қозғалды әңгіме елден заңсыз шығарылған қаражат пен сол жақтан сатып алынған активтерді елге қайтару жайлы мемлекет басшысы заңсыз қаржыны ел қазынасына қайтарудың тетігін табуға үкіметке екі ай мерзім белгілеген еді шекті уақыт таяғанмен үкімет офшорға кеткен қаржыны қандай жолмен қайтаратынын жариялауға келгенде үнсіз офшор біздің ғана елдің еншісіндегі мәселе емес алпауыт мемлекеттерде де бар бүкіл әлемдік байлықтың 12 пайызы заңсыз шетел асқан ал елдегі екінші деңгейдегі банктер тек қаңтар айында шетелге мол қаржы аударуға әрекеттенген 200-ге жуық әрекетті тоқтатқан. Тақырыпқа қатысты өзге де дерек пен дәйекті тілші Гүлбаршын Айтжанбайқызы президент тапсырды, сен қозғалды мақаласында тарқатты. Отандық байланыс операторларының табысы өткен жылы тұңғыш рет 1 триллион теңгеден асты. Алайда саладағы табыстың артқаны сапаның жақсартқанын аңғартпайды өйткені кей өңір тұрғындары әлі күнге интернеттің игілігіне қол жеткізе алмай отыр байланыс операторлары қомақты үлесті интернет пен мобильді байланыс есебінен тапты бәрімізге белгілі елде интернет қуатының айырмашылығы қала мен ауыл аймақтарда жер мен көктей ресми дерек бойынша қаладағы байланыс абоненттерінің тығыздығы 87% болса, шалғай ауылдарда небәрі 8 пайызды құраған. Саладағы түйткіл мен түйінді тілші Фархат Қайратұлының отандық байланыс табыс атса сапа жақсарған жоқ мақаласынан оқи аласыздар экономикаға құйылған инвестицияның елді дамытуға үлесі зор қазақстан инвесторлардың ұсыныстарына қашанда ашық әсіресе ішкі өндірісі ақсап тұрған өңірлер үшін сыртқы қаржы көздерінің нақты бағытқа жұмсалуы тиімді тіпті аймақтардағы өндірістің өркендеуіне инвестиция елеулі үлес осындай бастамалардың бір қатары алматы облысында жүзеге асып жатыр нақты шаралар туралы аймақтағы тілші Қалмахамбет мұхаммедқали индустрияның дамуы инвесторға тәуелді ме мақаласында жазды енді әлемнен ақпар африка қалқы аштықтың аз алдында тұр қара құрлықтың халін бұл жылғы құрғақшылық едәуір қиындатып тастады бұған дейін африка халқына қаражатты қытай аударып келсе енді бұл іске еуропалық одақ бел шешіп кіріспек осыған байланысты брюссельде африкалық одақ пен еуропалық одақ мемлекеттерінің басшылары бас қосып жатыр еуропалық одақтың африкаға мол қаражат аударуын сарапшылар түрлі болжап отыр одақ пен қытайдың африканы құтқарудағы ниеті қандай тілші абай отар еуропалық одақ африкаға алаңдайды мақаласында зерттеп көрді оқырманға жол тартқан осы және өзге де материалдарды егемен қазақстан газетінің бүгінгі саны мен егемен нүкте кезе сайтынан оқи аласыздар